भैया मैं तो रुक ही नहीं सकती उसका बहुत देख रहे मतलब मजा आ जाएगा किसी की आवाज आ रही ना रोने की लगता है किसी ने किसी को मारा है चल देखते हैं देखते हैं तो चल मजा उड़ाते हैं तो

पास नीलू आंटू का बीबी हो गया क्या अरे नीलू आंटू ने नीलू आंटी हाँ जो भी अरे नीलू आंटी को छोड़ो तुम लोग का चेहरा जो पीला पड़ गया इसलिए मामा आप और आपके जोक्स मम्मा हमारा एग्जाम हमारा एग्जाम मम्मा अभी सिर्फ सात दिन बाकी है सात दिन सिर्फ एक हफ्ता जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते ना उनका ऐसा ही हवा टाइट हो जाता है एग्जाम के नाम पे वैसे भी अभी एक हफ्ते का समय बाकी है एक हफ्ते में अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है तो चलो तैयारियां करना शुरू कर दो और लग जाओ अनु मम्मी के बाद में तो बम है अरे बम नहीं दम लेकिन हम तो दम है ना डिमोटिवेट मत हो हम लोग सात दिन में एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे सारा सिलेबस हमारे ब्रेन के सिस्टम में फिर हो जाए ऐसा हो सकता है क्या हाँ आयु हो सकता है अभी तू तो बस अपना सीट बेल्ट बांध ले बांधना देख क्या रही है क्योंकि अभी हम एयरप्लेन के साथ टेक ऑफ करने वाले हैं तो हमारा प्लान ये है कि हमें समय समझना होगा बोलो क्या है समय समझना समझ नहीं आया oh, no. मैंने चालू भी नहीं नहीं हुआ तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था बीच में क्यों टोका ये ना प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है इसको ना सीरियसली लो क्या हुआ समझ गई अरे इतने सारे चैप्टर्स हैं एक काम करती हूँ पंद्रह पंद्रह मिनट का ब्रेक लेती हूँ तो मैं थकूंगी भी नहीं मुझे एक लाइन पढ़ने में टेन सेकेंड लगता है इधर पूरे लाइन है सिक्सटी लाइन तो कितना लगेगा देख तो नहीं रहा है तो हम क्योंकि ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं तो मुझे लिए टेन इंटू सिक्सटी मतलब सिक्स हंड्रेड सेकेंड हुए टेन मिनट्स तो टेन मिनट्स लगेगा अरे वाह ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा तो एक वीडियो देख लेती हूँ यूट्यूब का oh, no. मजा अरे मानसी का कॉल है हेलो मानसी हेलो आई तुमने कहा था पढ़ा खत्म कर लूंगी बहुत टाइम है पूरा सिलेबस आराम से खत्म कर लूंगी क्या बात कर रही है पूरा फिनिश मैंने तो अब तक सिर्फ एक चैप्टर फिनिश किया है सिर्फ बाहर रखती हूँ अरे अच्छा सुन तू पूरा फिनिश कर लेगी ना तो मुझे भी रिवाइज करा देना एग्जाम के पहले हाँ हाँ करा दूंगी चल बाय बाय चलो एक पंद्रह मिनट का ब्रेक लेती हूँ मानसी को कॉल करके उससे पूछती उसका कितना खत्म हुआ है oh, no. ये रिंग क्यों नहीं बज रही क्या हुआ लगता है फोन खराब हो गया क्या ओ ये तो कैलकुलेटर है मैं भी ना ये रहा मेरा फोन हाँ बजी ना रिंग हेलो मानसी तेरा कितना चैप्टर हुआ मेरे तो दो चैप्टर्स कब के खत्म हो गए क्या तेरा सिर्फ एक चैप्टर हुआ है ओ ओके नो प्रॉब्लम हाँ मैं तेरी मदद कर लूंगी लास्ट में मैं तेरा पूरा रिवाइज करा दूंगी नो प्रॉब्लम ये बाय वाह तो हो गया चलो नेक्स्ट बुक देखती हूँ तो इस बुक में है एट्टी लाइन्स तो होंगे कितने समझ गई क्या समझी कि इस प्लान को सीरियसली लेना होगा oh, no. oh, एक काम करो जब मैं बोलू तभी बोला तक हाथ रेस नहीं करना कुछ नहीं करना एकदम चुप साइलेंस ठीक है समझी अरे बोलो समझी तुम किससे बात कर रही हो मैडम जी क्या आप अपने अद्भुत और स्पेशल पावर यूज करके देख सकते हैं क्या क्या आपके दाएं या बाएं में कोई है क्या ओ समझी समझी वेरी गुड अभी चुप रहना ठीक है तो देखिए प्लान के मुताबिक हमारे पास सात दिन है मतलब एक हफ्ता एक दिन में रहते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है तो सात दिन में होंगे motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. तुम रहने दो। तो सात दिन 168 hours. कितने? 168 hours. और उनमें से हमारे पास है 10 subjects. और हर 10 subjects में 8 chapters है. तो total में कितने chapters हुए हैं? पांच. तुम रहने तो टोटल में हुए 80 चैप्टर्स और अगर हम पूरा डिवाइड करके कैलकुलेशन करके मेरे महान दिमाग में तब पता चलेगा कि हमें हर चैप्टर को दो घंटे देने होंगे और उसके बावजूद हमें एग्जाम के पहले आठ घंटे फ्री मिलेंगे क्या हुआ लेकिन पूरा कंटिन्यूसली ना खाना ना पीना कैसे होगा आयु हमें बलिदान देना पड़ेगा सबका बलिदान देना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर नहीं है आसान बलिदान क्या तुम बलिदान दे पाओगी oh, no. हाँ दे पाऊंगी वेरी गुड हम्म, अरे खराब कर दिया प्लान तो बन गया लेकिन ये बलिदान नहीं हो पाएगा आसान प्रेशर कुकर जैसे सर की बच्चा अरे यार आई समझ के चल हाँ। रट्टा यार पापा लगी जा रहे हैं बैठ जाती हूँ Thank you. अगर तो मैं तो oh, मुझे गेम भी खेलने नहीं देंगे मुझे पैसे भी नहीं देंगे मेरे सारे तो सीनियर बन जाएंगे और मुझे चिढ़ाएंगे oh, और सोसाइटी तो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता 39 minutes. Hey! 59 seconds. 58 seconds. चुप! सुन ना मेंजिस, अगर मेरे फोर सब्जेक्ट्स अभी तक बाकी है पढ़ने को क्या करूँ एक घंटे में कैसे होगा? मेरे तो तीन सब्जेक्ट्स और बाकी है तुम कैसे करेंगे? एक काम करते मांझी को कॉल करके पूछती हूँ एटलीस्ट साथ में तो फेल होंगे हेलो मानसी हाँ हेलो मानसी तेरे सारे सब्जेक्ट्स हो गए हाँ मेरे तो हो गए और तुम्हारा हाँ मेरा मतलब नहीं मानसी प्लीज रिविजन में मदद कर देना हम दोनों स्कूल में आ रहे हैं चलो चलो स्कूल में चलते हैं अरे मानसी तू इधर मानसी हमने तुझे कहा कहाँ नहीं ढूंढा मानसी चलो रिवाइज करते हैं इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड जो एग्जाम आज होने वाला था वो एक महीने बाद होगा ये एग्जाम हो रहा है बात भगवान ने एक्चुअली आज हमारी परीक्षा ले ली वो भी प्यार से हाँ मुझे तो लगा था कि मैं फेल ही हो जाऊंगी सच्ची में मुझे भी यही लगा था पर मैं तो पूरा पढ़ के आई यार लेकिन एक चीज बोलूँ हम तीनों ने आज सीखा है हमें पूरे साल में हर दिन पढ़ना चाहिए नहीं तो एग्जाम के समय हम पे पूरा बोझ आ जाता है हाँ वो सब तो छोड़ हमें ना अब समझ आया की पूरा साल पढ़ना कितना जरूरी है दिन की एग्जाम के सात दिन पहले इतना ज्यादा प्रेशर ना हो तो हम आराम से हमारा एग्जाम दे सकते हैं थैंक गॉड गॉड ने इस जोरों का झटका धीरे से दिया चलो चलते हैं क्लास के लिए देर हो रही है चल चल तो भूल गए बर्थडे और एग्जाम चलो <laughs> अरे मानव आपको आपका बर्थडे गिफ्ट मिल गया है तो देखा इन सात दिन पढ़ने में तो हमारी हालत ही खराब हो गई अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो पूरे साल अच्छे से पढ़ने का जैसे कि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो ही ना आशी को देखो चश्मा लग गया एग्जाम के लास्ट दिन पढ़ने से तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना नहीं तो आपको भी इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे हाँ गाइस आप हमेशा वीडियो देखते हो लेकिन लाइक करना ही भूल जाते हो तो इस बार लाइक करना नहीं भूलना याद दिला दिया ना तो जाओ अभी के अभी लाइक कर दो और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इंस्टा टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो भी कर देना